جب کہتے تھے میرا نام تم تو میں پڑھتے ہو محبت کی نمازوں کو قضا کرنے سے ڈرتے ہو مگر اب یاد آتا ہے وہ باتیں تھی محض باتیں کہیں बातों में मुकरना भी